Hola amigos de Hoy les tengo una excelente noticia porque si al igual que nosotros son fanáticos de los mangas de la Shonen Jump, ya pueden disfrutar de las aventuras de Luffy, Goku, Naruto y muchos héroes de sus mangas favoritos en cualquier lugar, gratis y 100% en español. Si aún no lo han hecho, descarguen la aplicación Manga Plus by Shueisha que nos ofrece sin demoras luego de su salida en Japón los capítulos de sus historias preferidas. En nuestro viaje a Tokio no podíamos dejar de investigar un poco más sobre esta excelente iniciativa y visitamos la legendaria editorial Shueisha. Este imponente edificio deja con la boca abierta a cualquier fan y nos dio la bienvenida con una exposición de hermosos mangas protagonizados por chicas. Pero atentos todos porque América Latina está en la mira de la Shonen Jump y para conocer más sobre la web oficial y la aplicación móvil entrevistamos al editor en jefe de la Shonen Jump Plus y de la aplicación Manga Plus by Shueisha. まさに今回やりたかったことというのがですね、えっと、スペイン語をあの話す、えー、読む人たちに対してあの漫画を届けたかったというのが、えー、今回の一番の目的です。はい、ですので、えっと、と今回のことを機会にですねあのぜひ、えー、ラテンアメリカの皆さんにはですね漫画プラスを使ってジャンプ作品を読んでほしいなというふうに思っています。 まあ、今までも英語とスペイン語で日本の漫画っていうのは、えー、翻訳されて届けられていた部分もあるとは思うんですけれども、まあ、一つはまあ日本とタイムラグがあったと思うんですね。で、えーと、その英語スペイン語が販売されてない国もあったと思うんですけれども、まあ、今回この「漫画プラス」を使えば日本と同じタイミングで読むことができるので、まあ、日本の読者と一緒に えー、と全世界で、まあ、ラテンアメリカでアメリカで盛り上がってもらえるといいなというふうに思っています。そのまあ、英語スペイン語に限らずあの他の言語に翻訳されるじゃないですかそしてその翻訳された漫画のカバーを持っていくともう作家さん本当にみんな感激しますねあの自分のその漫画が日本語以外の言語で、まあ、その書かれた単行本を見るとそこは 非常に感激しててでこんなに多くの国で読まれるっていうのは本当に喜んでいますね僕自身も会社入るまではこんなに翻訳されてると知らなかったのでだからまあ、えーと、英語スペイン語イタリア語フランス語タイ語、えー、とかもう本当にいろんな言語があったのがすごくびっくりしましたね。あの今その それを予定になっています。ただ、あの、ちょっと具体的にいつこれぐらいの数がとはまだ言えないんですけれども、あの、その翻訳体制を整えるために今頑張っているところです。今回の企画は、まさにラテンアメリカの皆さんに読んでもらいたくて始めた企画なので、ぜひこの機会にあの漫画プラスをダウンロードして読んでみてください。あの、日本の読者と本当に同じタイミングで読めるので、あの、世界的なこう盛り上がりの中に一緒に参加して Así que ya lo saben, ¿qué les pareció esta buena noticia? Tendremos muchos más mangas en español que vamos a disfrutar mientras apoyamos a nuestros mangakas favoritos. Y si aún no han descargado la aplicación, visiten la App Store o la Play Store y busquen Manga Plus by Shueisha van a encontrar los capítulos de los mangas de One Piece, My Hero Academia, The Promised Neverland, Hunter x Hunter, Black Clover, Boruto, Dragon Ball Super y mucho más. Eso no es todo porque también encontrarán los capítulos de los mangas que ya concluyeron como Bleach, Naruto, Dragon Ball, Death Note, Tokyo Ghoul, Bakuman y otras historias más. Incluso pueden dejar comentarios y participar activamente en la comunidad y también pueden añadir mangas a sus favoritos porque van a recibir notificaciones para que puedan leer las historias de inmediato. La aplicación no demora en cargar, no ocupa mucho espacio y está habilitada para cualquier smartphone. Estoy realmente agradecida con Shueisha por la confianza y por la oportunidad de hacerles llegar su mensaje a América Latina y también a Estados Unidos. Recordemos que leyendo mangas desde la aplicación oficial estamos aportando ingresos a través de la publicidad digital para los autores y estamos dando nuestro granito de arena para apostar por el futuro de los mangas que son nuestros favoritos es nuestra oportunidad de mostrar todo el cariño que le tenemos a esas series. También les estoy dejando las redes oficiales de Manga Plus en español para que puedan interactuar con otros fanáticos del mundo. Y antes de terminar este video les tengo otra buena noticia y es que cualquier fanático puede visitar la editorial Shueisha el primer piso resguarda un museo que tiene una exposición temporal con nuestras historias favoritas. Hasta fines de marzo del 2019 van a encontrar la exhibición Girls Manga Graffiti, que es un repaso por los históricos mangas desde 1989 hasta la fecha, con chicas como protagonistas. El ingreso es por supuesto totalmente gratuito y está disponible de lunes a viernes en días laborables y si quieren visitarlo en su próximo viaje a Japón, solo tomen la línea Shinjuku con dirección a la estación Jinbocho. Luego tienen que caminar un par de minutos y listo, porque van a encontrar en una esquina el edificio de la editorial. Entre los mangas destacados en la exhibición está la recordada historia de Good Morning Call, Kamikaze Kaito Jin y también Yori Dango, entre otros títulos muy populares. También hay una proyección con el detrás de cámara de la creación artística de los mangas y pueden ver a sus mangakas preferidos dibujando a los personajes que tanto les gusta pero si aún quieren más, les tengo otro destino recomendado y es la estación Tokio en la capital de Japón. En el famoso pasaje Tokyo Character Street encontrarán una de las tiendas oficiales de la Jump. Aquí Goku nos da la bienvenida y tienen productos oficiales de sus mangas favoritos como Black Clover, One Piece, Dragon Ball y muchos otros más. Los costos van variando desde 3 dólares aproximadamente y por supuesto también pueden comprar la revista Shonen Jump, así como peluches, llaveros, pines, camisetas y hasta el tacho de basura de freezer y es que yo no me lo iba a creer hasta que lo viera con mis propios ojos. Espero que les haya gustado muchísimo este video, no se olviden de descargar la aplicación de Manga Plus y dejar un comentario aquí en el video para conocer cuáles son las historias que están leyendo actualmente de la Shonen Jump. Y por supuesto recuerden suscribirse al canal de Otaku Press para conocer todas las aventuras que tuvimos en nuestro viaje a Japón.